Yannick, wanti luce? Igalese luce! Batavio kaloucha. Nous menons Vassina, vegalbuta de eh ben, warzafa ilana dit kaloucha kirapafa. Galpeda wida, malita axat, kalita santoli axat, tishitupapaf. Galpeda wida, derre malita neaxat, kali santoli axat, galepeda. desi a să-mi